Hallo, wir sind Soju. Und B. 여기 보지 말고 여기 보자. Ich mach zuerst Hallo. Okay, dann machst du hier, okay? Hallo, wir sind. Soju. Ja, das ist ich eigentlich, oder? Nein, ich sage immer Hallo, wir sind. Soju und B. So haben wir gemacht. Oh. Ich habe total vergessen. Ey. Ja, ich muss mein Studium konzentrieren. Nicht mich. Ja? 가, 가, 혼자. 가, 가. 혼자 유튜브 해, 그거. Kannst du Video bearbeiten? Anni? 이리 와. Hallo, wir sind. Nein! Nein! Alle! 그래. Hallo, wir sind. 소주. Und wir. Yay! Äh, 뭐. 오랜만이네. Nein. 맞아, 맞아, 맞아. 맞아. richtig, <laughs> richtig. 오랜만이네요. 오랜만 <laughs> 오랜만이네요. 지금 몇 시예요? 지금 지금 음, 아, 음, 우리 음, 시계 샀어요. <laughs> 지금 아, 침1 시예요, 그죠? 음, 음 맞습니다. 응? 진짜 바빴어. 그렇지. 오, 막 근데 알레 아프 코레아네? 싫어. 지금 벌써 한국어로 하고 있잖아. 내 한국어 잘못해. 근데 알, 알렉스 한국어 진짜 많이 들었어요 여러분 그죠? 아니 잘못해요 <laughs> 한국어 예, 예, 옛날 알렉스 한국어 보면 정말 못해요 근데 지금은 잘해요 아니에요? 나 부끄러워 야요 i 저잘 i n d 한글로 해 우리는 지금 <laughs> 어, 어, 어. 진짜 바빠요 음. 영도 오빠가 아니 학교에서 프로젝트 있었어 그리고 그리고 나는 나도 진짜 바빴어 뭘 뭐, 많이 뭐, 일했어 왜, 일했어요? 어, 어 일했어요 그리고 학교에 갔어요 그리고 잤어 <laughs> 잤어? 밥 먹었어 <laughs> 밥 먹었어? 응. <laughs> 음. 네, 날씨 어때요? 아 독일에서 독일에서 눈이 왔어요. 많이 왔어요. 눈이 많이 왔어요. 음 얼마나 왔어요? 많이 왔어요. <laughs> 근데 갑자기 왜? Warum sprechen w i Und ich habe eine kleine Mädchen gefunden, sie heißt Nauni. Nein. 응, 나은이. Da kannst du einfach mal sehen, gell? Okay, da sehen wir mal das Video ganz oben. So, los. 나 이런 거 보러? 에 물어 물어 She likes it. 나랑 아빠랑 <laughs> 보러 갈 거야? 네 아빠 이거 주세요 귀여워 로즈? 어, Bist du das, Rose? Bist du das, Rose? Ich weiß nicht, was das ist. Ihre Mutter ist Deutsch. Rose, du ein das? Willst du ein das? She can speak uh, German and um, she speaks English and uh, since April she's been Since talking April. Mm. in Korean with her Korean family and uh, with my family she speaks in Spanish, mostly with my mother. Viersprachen. Uh-huh. Oh, sie ist echt süß. Sie ist echt hübsch. Ja. Oh, un Baby. Un Baby. Maria. Maria. Das ist spannend. Mm, Maria ist vorhin eine. Are you okay? Hier, hier ist eine Banane. Don't, oh. don't touch. Okay. Ist das schön? Oh, ist das, ist das schön? schön? Du bist so schön. Oh, Mama, aber ich, oh, das ist, ist schön. nicht deins. Oh. ist Wasser, Oh, cute. Oh. oh, sie ist echt hübsch, Alter. Oh. oh aber es oh, ist so oh. süß. Sie hat gesagt. Sie ist echt hübsch und echt süß und so weiter. Was? Sie hat irgendwas so hm? gesagt, hm? so. Do you want a Banane? <laughs> oh, sie ist echt hübsch. Oh, sie ist echt süß. Wenn wir heiraten und wenn wir Kinder haben. Wenn? Ja, <laughs> mal schauen. Also, wenn wir heiraten und wenn wir Kinder bekommen, dann ist bei ihr oder bei ihm wirklich überhaupt kein Problem, oder? Na, man muss immer schauen, wie die Kinder sind. es gibt Kinder, die können das sehr einfach. Bei denen merkst du dann, wenn sie zwei Sprachen sprechen, dass die noch eine dritte lernen können. Es gibt Kinder, die können das gar nicht. Es gibt einfach sprachunbegabte Kinder. Mm, ja, sie. Also es hängt vom Charakter ab. Mhm. Und sie ist anscheinend jemand, der wirklich Sprachen gut lernt. Sie spricht Deutsch, Englisch, Koreanisch und Spanisch. Weil ihre Großmutter aus Spanien. Mm, hm, ich denke mal, ihre Mutter ist halb Schweiz, halb genau, Spanisch. Genau, so ungefähr. Ich finde sowas immer sehr beeindruckend, mhm. wenn es Kinder gibt, die wirklich so eine gute Auffassungsgabe mhm. haben, dass sie auch die Sprachen unterscheiden können. Es gibt ja viele Kinder, die können das dann nicht unterscheiden mhm. und die verstehen nicht, dass zum Beispiel Englisch und Deutsch verschieden ist und sprechen mhm. dann beide Sprachen und vermischen das. Mhm. Und sie macht das zwar auch ein bisschen, aber trotzdem weiß sie, welche Sprache sie spricht. Okay, die andere Video. 아, 나 한복 입고 누구야? 외국인들이 전통제품 들어왔나 봐요. 이 사람인가 봐. Der Ein Flieger. Ex-Freund. Flieger mit deinem Vater hier im Café? Ja. Was ist ihr? Äh, wie, wie, heißt du? Äh, Ah, äh, äh. Kommt deine Mama aus Deutschland? Iden? Nein, nein, nein. Was? Was sagt sie? <laughs> Was machst du jetzt? Ich mach Kuchen. Kochst du was? Was machst ja. du denn? Ich koche in das. Ich koche <laughs> in das. Ich, kann ich kann, Ich kann Ganz schade, ihr Ich kann Vater spricht kein Deutsch, gell? Oh. Oh, ach, Kuchen, hat sie gesagt. oh. Ah, Willst du, willst du auch das machen? Ja, ich will das auch machen. 우리 언어 천재 나은이가 아빠랑 건우는 저렇게 두고 독일 삼촌 테이블에 그냥 합성을 했어요 지금. daher muss man gut Deutsch sprechen, ne? So, mit dem Löffel. <laughs> Das ist, Der sieht, der sieht besser aus. Welche Kleidung findest ich finde Kleidung viel besser. Findest du? Hm. Oder? <laughs> Kann ich das anziehen? Er ist doch auch voll süß. Er ist riesige Augen. Ja. das, der der blaue, blaue Kleidung. Der Junge Geht's in blauen. Ja. Der ist der Ex-Freund einer Freundin von uns. Ja. Das ist so lustig, ja. Also, sie, ist, sie spricht vierjährige Deutsch, gell? Ja, ist, man merkt einfach, dass sie so Kinderdeutsch mhm. spricht. Also mhm. Auch in allen anderen Sprachen. Ja, ja dass er einfach noch so Kindersprache spricht, aber mhm. sie ist halt auch erst vier, sie kann ja noch genau, nicht Erwachsenensprache genau. Mhm. sprechen. Mhm. In ein paar Jahren wird sie wirklich viel besser als jetzt, glaube ich mal. Ja, vor allem der, der, der, der, der K, der spricht wirklich sehr schnell, mhm. unglaublich schnell und äh, ich kann zum Beispiel seine Sprache nicht so, äh, sein Deutsch nicht so gut verstehen, weil er immer so schnell gesprochen hat. Und sie hat ja meistens so gut gesprochen. Mhm. Oh, diese spricht echt, echt gut Deutsch, mhm. echt gut Spanisch, echt gut, keine Ahnung. Ich beneide sie, mhm. wirklich. Ja. Stimmt, wenn sie mal älter mhm. wird und noch mehr Sprachen lernt. Mhm. Ich denke, dass sie das bestimmt schaffen kann. Weiß nicht aber, wie die Spanisch bleibt, gell? Ja. Weiß nicht, ob ihre Mutter Spanisch spricht. Vielleicht spricht ihre Mutter ja auch Spanisch. Okay interessant. Erstens, boah, obwohl sie vier Jahre alt ist, <laughs> hat sie vier Sprachen. Mhm. Ein Jahr, ein Sprache und ah, oh, das ist richtig Vielleicht geil. Wenn sie 18 ist, spricht sie 18 Sprachen. <laughs> ja. naja, wollen wir schauen. Wie machen wir das Ende denn? Gut! <laughs> also, heute haben wir diese Darani Togira gesehen. Und wir hoffen, dass wir auch so eine Tochter bekommen. genau. Mhm. <laughs> genau, also ich, wir hoffen wirklich, also ich glaube aber, als du Kind warst, warst du sehr hübsch. Als ich Kind war, war ich auch so hübsch. <laughs> naja, wir, wir kriegen wahrscheinlich so hübsche Kind und ähm, es ist so richtig, richtig schön. Ja. Ich hoffe, unsere Tochter wird auch irgendwann so hübsch. Mhm. Und wenn sie nicht vier Sprachen spricht, ist nicht so schlimm. Außer sie ist Ja, vier Sprachen <laughs> brauche ich Sie kann Model werden, also, nicht so also, schlimm. Ja, ich denke mal, Koreanisch, Deutsch und Englisch, die drei sind ja. sehr wichtig Englisch für sie. Englisch wird sie eh spätestens in der Schule lernen. Ja, warum habe ich nicht gelernt? In Deutschland lernt man das in der Schule. In Korea auch. sie dazu. Ja? Wenn bin ich, zwinge ich sie dazu. <laughs> ja, dann zwingst du für mich auch bitte. Genau. Ich brauche auch wirklich, ich brauche wirklich so viel und. Let's speak English. Okay. I don't care. I don't care too. Either. Either. I don't care either. don't worry about it. Okay, I'm not worrying. Thank you guys and <laughs> see you next see <laughs> time. See you next time. bye bye. Bye. Was denn? <laughs> Ja. This is the English, man. Annie, girl. What is the English? This is English. 아이고 아이고, 진짜요. 이거 진짜요. 영어로 이거 아.